के लिए करना ठीक by Tillman YouTube channel එකෙන් ගේන brand new video එකත් එක්ක අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න කියලා හිතුවේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ Viber app එක කොහොමද desktop එකේ download කරගන්නේ තමයි මේ වීඩියෝ එක ගේන්නේ කියලා හිතුවේ. එහෙනම් දැන් යම් වීඩියෝ එකට තම්ම YouTube channel එක subscribe කරගත්තම දැන්ම subscribe කරන්න. like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් දැන් යම් වීඩියෝ එකට ඩියකබලව දෙන්න ලයික අද්දාගෙන කමෙන්ට් අද්දාගන්න ශයක අද්දාගෙන් මේ වීඩියක ගොල්ලන් යාලුට වැරත්තුනාන ශයාකන් ඒනම් තාම සබස්ක්‍රයිබ් කරනත්තන් දැම්ම සබස්ක්‍රයිබ් කන් ඒනම් අතට ගින්ගෙන මමටෙක් බයි දෙවමින් යුඩු ට්‍රෑලගේ හොස්ට දෙවමින් දිසිල්ල